كفو اعطيني بس انمي بعد اذنك marked a location. Marked a location. ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع اوكي بلع وحدي مكلتشين عنده هنا اللي هون بلع وحدي اعطيني راسك بالله معايا كمان واحدة معايا كمان واحدة معايا كمان واحدة واحدة ثاني والله عندك اللي هون enemies ahead بلع وحدي بلع ايوه هون واحد enemies ahead marked a location والله ما قلتش بعضها يا يلا اعطيني راسك باي باي هذا لعيونك حموز